good afternoon good afternoon everyone today we were going to discuss about the account of holding company before starting the lesson i want to discuss about a holding company and a subsidiary company what is holding company and what is a subsidiary company एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी के ऊपर किसी दूसरी कंपनी के ऊपर होल्ड करती है होल्ड करने का मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर के ऊपर होल्ड हो सकता है 50 परसेंट से ज़्यादा शेयर कैपिटल के ऊपर होल्डिंग उसकी हो सकती है किसी भी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी पावर दूसरी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल करती है वो कंपनी होल्डिंग कंपनी के नाम से जानी जाएगी सब्सिडरी कंपनी फिर कौन सी हुई सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके ऊपर होल्ड किया जाता है जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है किसी दूसरी कंपनी के द्वारा किसी दूसरे इंटरप्राइजेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो वो कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए कंपनी ऐसी कंपनी है जो बी के ऊपर होल्ड करती है बी को अपने कंट्रोल में रखती है बी कंपनी को कंट्रोल में रखती है तो यहाँ पे बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी है और ए जो है वो होल्डिंग कंपनी है सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो। कभी कभी जो होल्डिंग कंपनी है उसको पेरेंट कंपनी के नाम से भी जानते हैं जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी होती हैं उसको पेरेंट कंपनी के नाम से जानते हैं या होल्डिंग कंपनी के नाम से जानते हैं अब यहाँ पे हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं देखिए सबसे पहले दे रखा है हमारा सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन तो सब्सिडरी कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरे इंटरप्राइजेज के द्वारा कंट्रोल की जाती है जो किसी दूसरे इंटरप्राइज के द्वारा कंट्रोल की जाती है यहाँ पे लिखा है is an enterprises that is controlled by another enterprises एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल की जाएगी that is subsidiary company same इसी तरीके से पेरेंट्स कंपनी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक पेरेंट कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी हो जिसके कंट्रोल में जिसके अधिपत्य में जिसके अधीन एक या एक से ज़्यादा कंपनियां कार्य करती हैं जिसकी देखरेख में एक या एक से ज़्यादा कंपनियां कार्य करती हैं वो इंटरप्राइजेज पेरेंट कंपनी के नाम से या पेरेंट इंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाएगा उसके बाद आता है ग्रुप ग्रुप जो होगा पेरेंट और सब्सिडरी कंपनियों का जो समूह होता है उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी दोनों तरह की कंपनियां हमारी शामिल होती हैं उनको हम एक तरीके से ग्रुप का नाम देंगे जहां दोनों तरह की कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं कहने का मतलब मेरा ये है अब कंपनी अधिनियम की जो धारा है 287 के अकॉर्डिंग उसमें हमारी सब्सिडरी कंपनी को और होल्डिंग कंपनी की जो परिभाषा दी गई है वो क्या कहती है कि defined as a subsidiary company according to this section one company can become a holding company of another in any of the following way तीन तरीके दिए गए हैं इन तीन तरीकों में से किसी भी एक तरीके को अडोप्ट करके कोई भी एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है किसी दूसरी सब्सिडरी कंपनी की तीन तरीके हैं इन तीनों में से कोई भी मेथड अडोप्ट करके कोई भी एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है पेरेंट्स कंपनी बन सकती है किसी दूसरी सब्सिडरी कंपनी की किसी दूसरी कंपनी को अपने कंट्रोल में करके पहला मेथड दिया है by controlling the composition of the board of director of another company किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी सदस्य हैं उनको अपने कंट्रोल में लेके किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी सदस्य हैं उनको अपने कंट्रोल में लेके किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल किया जा सकता है दूसरी कंपनी की सब को अपनी कंपनी के सब्सिडरी के रूप में हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे होल्डिंग कंपनी का संबंध एक विश्वास पात्र संबंध होता है कुछ ऐसी कंपनियां जो बेसिकली लैंडिंग का काम करती हैं उधार देने का काम करती हैं उन कंपनियों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा उन कंपनियों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा जैसे कोई बैंकिंग कंपनी है बैंकिंग कंपनी किसी दूसरी संस्था को दूसरी कंपनी को लोन के रूप में अमाउंट ग्रांट करती है लेकिन उसके लिए कुछ सब्सिडी रख लेती है कुछ सॉरी सिक्योरिटी रख लेती है कुछ पॉलिटिकल सिक्योरिटी के रूप में कुछ चीज़ अपने पास रख लेती है तो वहाँ पे वो विश्वास आश्रित संबंध हो जाता है उस स्थिति में वो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल में नहीं कर सकती वहाँ पर वो सब्सिडरी कंपनी का संबंध कैलकुलेट नहीं होगा दूसरा ये कहता है कि by holding more than fifty percent of voting power और equity share in another company दूसरा मेथड हमारा ये है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं दूसरी कंपनी के उन शेयर होल्डरों में से 50 परसेंट से ज़्यादा शेयर हम अपने पास रख लें या एक ऐसी कंपनी जो होल्डिंग के रूप में कार्य करना चाहती है अपने आप खरीद ले खुद खरीद ले तो उस कंडीशन में वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी मान लीजिए ए कंपनी है वो बी कंपनी के इक्यावन परसेंट या बावन परसेंट शेयर परचेज कर लेती है ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी के बावन या तिरपन परसेंट जो शेयर हैं वो परचेज कर लिए जाते हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट तो ए कंपनी जो होगी वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और बी कंपनी जो होगी वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी थर्ड कंडीशन हमारी आती है by controlling a holding company which control another subsidiary और सब्सिडरीज एक ऐसी कंपनी के ऊपर हम कंट्रोल करके जो किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है जो दू, किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो हम होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी तीन कंपनियों का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ए बी और सी कंपनी जो है वो तीन कंपनियाँ हैं बी कंपनी सी के ऊपर होल्ड करती है या ये कह लीजिए कि सी कंपनी जो है वो बी की सब्सिडरी कंपनी है और बी जो है वो होल्डिंग कंपनी है अब अगर ए कंपनी बी को होल्ड करना चाहे बी को अपनी सब्सिडरी कंपनी के रूप में कंट्रोल करना चाहे तो उसको बी कंपनी के शेयर 50 परसेंट से ज़्यादा शेयर या कंट्रोलिंग पावर को अपने कंट्रोल में लेना होगा और अगर ए ऐसा करती है तो उस कंडीशन में ए एक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी बी एक सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी सी एक सब्सिडरी कंपनी uh, uh, हो जाएगी समझ गए ना ए की सब्सिडरी कंपनी बी बी की सब्सिडरी कंपनी सी तो यहाँ पे दो सब्सिडरी कंपनी हो जाएंगी ए बी और सी और ए जो हो वो एक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी तो इस तरीके से भी होल्डिंग कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है या किसी दूसरी कंपनी की कंट्रोलिंग पावर को अपने अंदर अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है उसके बाद इसके पार्ट आते हैं कि हमारी होल्डिंग कंपनी कितने तरह की होती हैं मुख्य रूप से दो तरह की हम कंसिडर करते हैं एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी होती है और दूसरी हमारी पार्शली ओन सब्सिडरी कंपनी होती है होली ओन का मतलब ये है कि सब्सिडरी कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के हंड्रेड परसेंट से ज़्यादा शेयर हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हंड्रेड परसेंट शेयर कहने का मतलब ये है कि हंड्रेड परसेंट शेयर जो हैं वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा परचेज कर लिए जाए not more than fifty percent not more than fifty percent is enough बल्कि 100 के 100 परसेंट शेयर अगर होल्डिंग कंपनी के द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं 100 के 100 परसेंट शेयर अगर होल्डिंग कंपनी के द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं तो वो हमारी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो कंपनियां हैं अगर बी कंपनी के 100 के 100 प्रतिशत शेयर ए के द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं तो ये होली ऑन सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी बी और ए जो हो वो होली होल्डिंग कंपनी कहलाएगी पार्शियली ओन में क्या होता है कि 50 परसेंट से ज़्यादा but not 100 percent more than 50 percent but not not 100 percent वहाँ पे जो सब्सिडी कंपनी के शेयर परचेज किए जाएंगे वो 50 परसेंट से ज़्यादा परचेज किए जाएंगे लेकिन 100 परसेंट परचेज नहीं किए जाएंगे तो उस कंडीशन में वो पार्शली ओन सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें आएगा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमारे कौन से होते हैं नॉर्मली माइनॉरिटी शेयर होल्डर हम उन शेयर होल्डर को कहते हैं जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिए जाते जो शेयर होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिए जाते अन्य किसी शेयर होल्डर के पास वो शेयर रहते हैं तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल ए एक ऐसी कंपनी है जो बी कंपनी के सत्तर परसेंट शेयर खरीद लेती है और 30 परसेंट शेयर जो बचे हुए हैं वो आम पब्लिक के पास है इश्यूड है वो आम पब्लिक के पास इश्यूड हैं तो 30 परसेंट शेयर होल्डर जो हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर किए जाएंगे तीस परसेंट शेयर होल्डर जो हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के नाम से हम उनको जानेंगे जो आउटसाइड शेयर होल्डर हैं कहने का मतलब जो होल्डिंग कंपनी के पास नहीं है आउटसाइड शेयर होल्डर हैं वो share holder minority share holder के नाम से कंसिडर किए जाएंगे इनमें ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये आपको क्लियर करके चलने हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है advantage of holding company holding company के एडवांटेज क्या क्या है सबसे पहला आता है easy method of acquiring control किसी दूसरी कंपनी के ऊपर अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं वहां से अपनी प्रतियोगिता को समाप्त करना चाहते हैं तो उस पार्टिकुलर कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आइडिया और वोडाफोन को हम कंसिडर कर सकते हैं वोडाफोन कंपनी ने आइडिया को आइडिया के जो शेयर हैं वो परचेज कर लिए तो वोडाफोन एक होल्डिंग कंपनी हो गई और दूसरी आइडिया जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में भी हम कंसिडर कर सकते हैं तो यहाँ पे <clears throat> दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर अपनी स्थापित करने के लिए बेसिकली हम ऐसा करते हैं दूसरा हमारा आता है possibility of maintaining separate goodwill अब जहाँ तक लीगल दस्तावेज की बात है लीगल डॉक्यूमेंट की बात है होल्डिंग कंपनी और अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं सारी अलग अलग तैयार करती हैं no legal boundation to prepare a consolidated balance sheet और prepare a consolidated a statement इकट्ठा फाइनेंशियल चिट्ठा तैयार करना इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार करना होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के ऊपर बाध्यता नहीं है दोनों कंपनियां आपने अगर अलग अलग बैलेंस शीट अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार करती हैं तो वहाँ पे हम आसानी से दोनों की गुडविल अलग अलग मेजर कर सकते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की स्थिति में दोनों कंपनियों की गुडविल अलग अलग मेजर की जा सकती है कि कौन कंपनी कितना ज़्यादा गुडविल कमा रही है उसके बाद आता है ascertainment of the separate profitability and financial position जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों कंपनियों की अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती हैं अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार किए जा सकते हैं तो वहाँ पे दोनों की अलग अलग परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है कि किस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो क्या दर्शाती हैं उसकी संपत्तियाँ कितनी हैं उसके दायित्व कितने हैं उसके बाद आता है availing the income tax benefit अगर दोनों कंपनियाँ मिलकर एक हो जाती हैं दोनों कंपनियां मिलके एक हो जाती हैं तो वहाँ पे दोनों कंपनियों का प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा दर्शाया जाएगा अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैक्सिमम टैक्स रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है तीस परसेंट या तो जो भी उससे ज़्यादा की रेट है उससे टैक्स कैलकुलेट होगा तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा लेकिन अगर दोनों सेपरेट अकाउंट तैयार करती हैं प्रॉफिट हमारा कम रहता है दोनों कंपनियों का अलग अलग प्रॉफिट दर्शाएंगे दोनों कंपनियों का प्रॉफिट कम रहेगा और टैक्स का बेनिफिट वहाँ पे हमें मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें easy to get ride on subsidiary किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के रूप में एक तरीके से अपने अधिग्रहण में करना बहुत आसान होता है या किसी पार्टिकुलर स्थिति में अगर हम सब्सिडरी कंपनी को परित्याग करना चाहते हैं सब्सिडरी कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में होल्डिंग कंपनी जितने भी शेयर परचेज कर रखे हैं उन शेयरों को मार्केट में बेच देगी और अब उसका होल्डिंग कंपनी का जो आधिपत्य है वो समाप्त हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी के जो अन्य शेयर होल्डर हैं उनका प्रतिनिधित्व उसके ऊपर है स्थापित हो जाएगा उसके बाद आता है easy to wind up the subsidiary company अगर सब्सिडरी कंपनी लगातार लॉस में चल रही है तो उस कंपनी उस पार्टिकुलर स्थिति में होल्डिंग कंपनी उस सब्सिडरी कंपनी को वाउंड वाइंड अप कर सकती है एक तरीके से समापन उस कंपनी का कर सकती है effect efficiency in management management में एफिशिएंसी लाई जा सकती है होल्डिंग कंपनी के पास हो सकता है कि अच्छी मैनेजिंग पावर हो या हो सकता है कि उसके पास फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी हो तो उस कंडीशन में जो सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर भी ध्यान दे के या उसका एक तरीके से केयर करके हम सब्सिडरी कंपनी के मैनेजमेंट को भी सुधार सकते हैं मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाया जा सकता है उसके बाद आता है एलिमिनेशन इन कंपटीशन या एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन दोनों कंपनियों का आपसी कंपटीशन जो होगा वो समाप्त किया जा सकता है जब तक वो दोनों कंपनियां अलग अलग थी तब तक दोनों कंपनियां आपस में एक दूसरे की कंपटीटर थी लेकिन जैसे ही वो होल्डिंग कंपनी के पावर में आ गई कोई सब्सिडरी कंपनी तो उस कंडीशन में सब्सिडरी कंपनी वही करेगी जो होल्डिंग कंपनी कहेगी उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगी उसी की गाइडलाइंस में कार्य करेगी तो आपसी कंपटीशन वहाँ पे समाप्त हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा खत्म हो जाएगा benefit of internal and external economies जो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं पैमाने की बस्तियाँ होती हैं या इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं उनका बेनिफिट भी प्राप्त किया जा सकता है उनका लाभ भी उठाया जा सकता है तो ये सारे जो होंगे वो इसके बेनिफिट रहेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं सबसे पहला इसमें आता है fraud in inter company transaction जहां म्यूचुअल कंपनी देयता की बात आती है दोनों कंपनियां आपस में जो ट्रांजैक्शन करती हैं स्टॉक के रूप में हो सकती हैं या डेटर क्रेडिटर के रूप में हो सकती हैं बिल पेबल और बिल रिसीवेबल के रूप में हो सकती हैं किसी भी तरह की कोई भी दोनों ट्रांजेक्शन आपस में करती हैं तो उनमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी अगर आपस में किसी तरह की ट्रांजैक्शन करती हैं तो उनमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो क्या इस का एक ड्रॉबैक रहेगा उसके बाद आता है fear of operation of the minority share holder subsidiary company के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको हमेशा डर बना रहता है कि उनके हितों का कहीं लॉस ना हो जाए माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जहाँ बात आती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर की जहाँ बात आती है उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी की पावर ज़्यादा है वोटिंग पावर ज़्यादा है उसने ज़्यादा शेयर परचेज कर रखे हैं तो उनके हितों की कहीं अनदेखी ना हो जाए उनको किसी तरह का कोई लॉस ना हो जाए तो उनको हमेशा एडर बना रहता है उसके बाद आता है forced appointment of a director holding company के द्वारा जो भी डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि वोटिंग पावर सबसे ज़्यादा उसी के पास है होल्डिंग कंपनी ने ज़्यादा शेयर परचेज कर रखे हैं तो उस कंडीशन में जो भी डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे वो एक तरीके से होल्डिंग कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उन डायरेक्टर को नियुक्त कर सकती है जो होल्डिंग कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएंगे तो ये डर भी हमेशा बना रहेगा उसके बाद आता है difficulties in ascertaining the true financial position कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिन डायरेक्टर को हमने नियुक्त किया है वो डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं सब्सिडरी कंपनी के खातों में विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उसके शेयरों में एक तरीके से फ्लक्चुएशन पैदा हो जाती है स्पेकुलेशन पैदा हो जाता है और खातों में भी एक तरीके से सही पोजिशन बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दर्शाते हैं तो आसानी से फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगाया जा सकता उसके बाद आता है फियर ऑफ मैनेजमेंट जो अभी ऊपर डिस्कस हमने किया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होल्डिंग कंपनी के द्वारा फोर्शियली नियुक्त किए जाते हैं तो मैनेजमेंट का हमेशा डर बना रहता है शेयर होल्डर को जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको हमेशा ये डर रहता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उनकी हितों को भी अनदेखी करेगी उसके बाद आता है difficulties in valuation of inventory दोनों कंपनियों की आपसी म्यूचुअल देता जहाँ होती है दोनों कंपनियों की आपसी म्यूचुअल देता जहाँ होती है तो वहाँ पे स्टॉक के मूल्यांकन करने में कठिनाई आती है होल्डिंग कंपनी के द्वारा कई बार सामान जो होता है वो इन्वॉइस प्राइस के ऊपर भेजा जाता है अब उसमें इन्वॉइस कितना वो रखती है कितना छोड़ती है वो अलग मैटर है हो सकता है कि जब खातों को एकीकरण किया जाए कंसिलेटेड बैलेंस शीट तैयार की जाए तो कितने परसेंट इन्वॉइस उसमें स्टॉक में रखना है कितने परसेंट नहीं रखना है वो चीज़ें जो होंगी वो स्टेक के वैल्यूएशन में इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में बाधा उत्पन्न करती हैं उसके बाद आता है स्पेकुलेशन इन द शेयर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कई बार विंडो ड्रेसिंग की जाती है विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से उस पार्टिकुलर कंपनी के शेयरों में स्पेकुलेशन पैदा हो जाता है जुए के एक खेल जो है वो पैदा हो जाता है शेयर होल्डर उसके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ये लगता है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है उसके बाद आता है creation of secretion reserve window dressing के चक्कर में सेक्रेट रिजर्व भी कई बार कहियटे किया जाता है जैसे जैसे विंडो ड्रेसिंग बढ़ेगी वहाँ हमारा जो सेक्रेटरी जो है वो भी हमारा एक तरीके से क्रिएट किया जाएगा जो भी हमारे एक तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं वो किसी तरीके से इमोरल हैं अनैतिक हैं तो उनके द्वारा ये सेक्रेट रिजर्व भी क्रिएट किया जाता है उसके बाद आता है कंसलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा कि अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसी लीगल फाउंडेशन नहीं है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अपनी कंसिलेटेड बैलेंस शीट या कंसिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे कोई भी लीगल फाउंडेशन नहीं है लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो भी शेयर होल्डर होते हैं जो भी ये कंपनियां होती हैं अगर अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाना चाहती है ये पार्टिकुलर कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी तो उस कंडीशन में अपनी फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हों वो दूसरों के सामने प्रजेंट करें ताकि वास्तविकता का लोगों को पता चले और उस वास्तविकता के आधार पर लोग उसके शेयरों को परचेज करें तो जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाएंगी कंसलेटेड स्टेटमेंट तैयार की जाएंगी वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा तीन के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल तीन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे कंसलेटेड बैलेंस शीट और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको दिखाएंगे एडवांटेज क्या क्या हैं सबसे पहला आता है unified source document unified source document का मतलब ये है कि <clears throat> एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर कंपनी के सारे की सारी स्थिति का बारे में पता चल जाता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है जो भी स्थिति है उसका ट्रू प्रजेंटेशन हमारा कंसलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर होल्डर को या जो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं उनको यहाँ से मिलेगा उसके बाद आता है ascertainment of return on investment in subsidiary subsidiaries subsidiary company ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न कमाया है उसको निश्चित करने के लिए उसको जानने के लिए कंसिलेटेड बैलेंस शीट भी तैयार है सॉरी कंसिलेटेड बैलेंस शीट या consolidated profit and loss count हमें तैयार करते हैं उसके बाद आता है ascertainment of intrinsic value of the share subsidiary company के शेयरों की मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है मार्केट वैल्यू जानने के लिए हम क्या करते हैं एक्चुअली कंसिलेटेड बैलेंस शीट तैयार करते हैं या consolidated profit and loss count जो होगा वो तैयार करेंगे कंसिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाएंगे कहने का मतलब मेरा ये उसके बाद है measurement of liquidity subsidiary company की लिक्विडिटी क्या है उसकी करंट एसेट कितनी है करंट लाइबिलिटीज कितनी है कितनी हमें पेमेंट करनी है कितनी उसकी बकाया है उन सब को जानने के लिए हम कंसिलेटेड बैलेंस शीट या कंसिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है evaluation of efficiency of holding company holding company कितनी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर रही है कितनी एफिशिएंसी के साथ वो कार्य कर रही है उसकी एफिशिएंसी बेसिकली इसी बात से दर्शाई जाएगी कि सब्सिडरी कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है ओवरऑल दोनों कंपनियों का मिला के उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितनी संपत्तियां उनकी इंक्रीज हुई है वेल्थ उनका कितना इंक्रीज हुआ है उन चीज़ों से दोनों कंपनियों की एफिशियंसी के बारे में पता लगाया जाएगा एफिशियंसी जानने के लिए कॉन्सिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है नेक्स्ट हमारा आता है एक्विजेशन ऑफ ए सब्सिडरी किसी पार्टिकुलर स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि सब्सिडरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज करना है या उसका एक्विजेशन करना है तो एक्विजेशन करने के लिए हम कंसिलेटेड बैलेंस शीटें का ही सहारा लेते हैं उसके बाद आता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं सबसे पहला आता है concealment of the important information कई बार जो गुप्त सूचनाएं होती हैं या ये कह लीजिए कि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उनको छुपा लिया जाता है जब भी हम कंसलेटेड बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा विंडो ड्रेसिंग की जाती है और विंडो ड्रेसिंग में महत्वपूर्ण सूचनाओं को छुपा लिया जाता है कंपनी को स्थिति ऐसी दर्शाई जाती है कि शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हों उसके बाद आता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कई बार इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं जो हैं वो ऐसी दी जाती हैं जो वास्तव में उसे सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड है दूर दूर तक नहीं उसके बाद आता है कंसिलेटेड बैलेंस शीट परफॉर्मा क्या रहेगा जैसा कि अभी आपको बताया कि किसी तरह का कोई भी लीगल परफॉर्मा नहीं है क्योंकि लीगल बाउंडेशन हमारी नहीं है बैलेंस शीट तैयार करने की कंसिलेटेड बैलेंस शीट तैयार करने की जब तक लीगल बाउंडेशन नहीं होगी तो उसके संबंध में कोई लीगल परफॉर्मा भी तैयार नहीं किया गया तो उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी एक्ट टू की शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग जो होगा वो हम कंसिलेटेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे बैलेंस शीट का परफॉर्मा जो वो नीचे दिया गया है ये हम कल डिस्कस करेंगे आज के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवाया है ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो होगा वो आपको क्लियर करना है उनमें अगर किसी तरह की आपकी कोई दिक्कत रहती है तो पूछ सकते हो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हेलो सर हेलो सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट